我看是多少？懂了，懂了呢。这样是多少呢？那个是什么什么五？零五零五零。对了，哦，就是五哎，你怎么会啊？这样。这是多少？这是一百分耶。零零一。哇，那是一百分。零零一。 对呀，一零零一百分。这样，这样是多少？零二。这拢需要。你看这个是零二一。爸爸，这个是零二一。爸爸。这是伴手礼啊。这是零二一。还好吧，几百扣名，几百扣名。只会给伊，啊，只二。拢会使，拢给伊啦。 妈，面啊！我就来啊，我坐起等伊啊。这个，啊。爸爸，这个嘞。你起来话，他啊。爸爸，这个嘞。那个是多少？还是这个好？这个零。嗯。这个零。嗯，九一零九一零九一。那个是九吗？那个是零。我怎么看起来像帆船式？都 这这是多少零？这是零，这个零，啊，这个九，然后这个一，那这样嘞，零零二，二答对了，零零二，零零零零二，对，这样嘞。 二二零。对，二二零又答对了。零零二二。零二二，那我们一般我们会从这边念过去，所以是二二零。二二零。答对了。